কিমান মানুহ ফ্ৰী ফ্ৰীকে কৰোপতি বনিবলৈ গৈ আছে পায় কিনা বেচা এখন বজাৰ বহিছে উচিত মূল্যটো বাদে কথা আপোনাৰ অন্য একো মূল্যই নাপাবগৈ পাৰে হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ মাইনিং চালু কৰি ৰাখিছে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পাই নেটৱৰ্কৰ দুটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু দুয়োটাই পাই মাইনিং কৰি থকাসকলৰ বাবে গুড নিউজ হয় পাই মাইনিং কৰি থকাসকলৰ বাবে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ খবৰ কি হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথম নিউজটো হৈছে পাই কনভাৰ্টাৰ মাৰ্কেটলৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আহি আছে অৰ্থাৎ পাই টু কাৰেঞ্চি কাৰেঞ্চি টু পাই অৰ্থাৎ পাই কনভাৰ্টাৰ বুলি এটা এপ আহিব যিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পাই কইনবিলাক পইচালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব আৰু পইচা পইচাৰ দ্বাৰা পাই কইন কিনিব পাৰিব কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব সেইটো মই অকণমান চমুকৈ ৱেবছাইটটোত গৈ পিনে এতিয়া অকণমান দেখুৱাই থৈ যাম আপোনালোকক কিন্তু তাৰ আগতে যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি লওক কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন তথ্যবিলাক আপোনালোকে এই চেনেলটোতে পোনপ্ৰথমে পাব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক কাৰণ ছেকেণ্ড নিউজটো যিটো সেইটো ইয়াতকৈও ভাল নিউজ কিন্তু তাৰ আগতে আমি পাই কইনবিলাক কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম সেইটো চাই লওঁগৈ বোলক তাৰ বাবে আপোনালোকে এই টুইটটোত দেখি আছে কনভাৰ্ট পাই ডট কম এইটো ভিজিট কৰিবলৈ কৈছে আমি কৰম বজাত গৈ এইটো টাইপ কৰিম টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰিম ইয়াত যদি আপোনালোকে convert pi dot com type কৰি চাৰ্চ কৰে তেন্তে ডাইৰেক্ট পাই কনভাৰ্টাৰ ৱেব ৱেবছাইটটোলৈ সোমাই পৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে one pi equal to one U S D অৰ্থাৎ এটা পাইকইন এটা আমেৰিকান ডলাৰৰ সৈতে বৰাবৰ এটা পাইকইনৰ সঠিক দাম কিমান সেইটো এতিয়ালৈকে কোনো সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰে এইটো আচলতে ইয়াত সঁচাকৈ লিখা আছেনে মিছাকৈ লিখা আছে তাক পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ এটা উপায় মই পাইছোঁ বাৰু সেইটোও দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত আপোনালোকে পাইটো চেঞ্জ কৰি বি টি চি কৰি চালে মানে আচল কথাটো ইয়াত ধৰা পৰি যাব বি টি চি মানে হ'ল বিটকইন আৰু বিটকইনৰ বৰ্তমানৰ দামটো আমি সকলোৱে জানো চ' ইয়াক আমি পৰীক্ষা কৰি চাম এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ওৱান বি টি চি ইজুকেলটো ঊনৈছ হাজাৰ সাতশ তেষষ্ঠি ডলাৰ এইটো আজিৰ দিনটোৰ বিটকইনৰ সঠিক দামটোৱে দেখুৱাইছে ইয়াত চ' মই ভাবিছোঁ পাইকইনৰ দামটো সঠিকভাৱে দেখুৱাইছে নেকি আৰু যদি সঠিক দামটোও দেখুৱাইছে তেন্তে চাওকচোন কিমান মানুহ ফ্ৰী কেক প্ৰতি বনিবলৈ গৈ আছে আৰু যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই থকাসকলৰ কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে ষ্টপ কৰি মাইনিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি আহক যাওক সকলোবিলাক আমাৰ এই চেনেলটোতে পাই যাব ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মই এতিয়া ইয়াত আপোনালোকক ইনাৰ ইজুকেলটো ইউ এছ ডি আৰু ওৱান পাই ইজুকেলটো কিমান আই এন আৰ সেই বস্তুকেইটা দেখুৱাই থৈ গৈছোঁ অকণমান স্পীড কৰি দিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো অকণমান বেছিয়ে দীঘল হৈ যাবগৈ বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এই দুদিনমানৰ পৰা মই কিছুমান চেনেলত দেখিছোঁ প্ৰায় কিনা বেচা এখন বজাৰ বহিছে প্ৰথমে টেলিগ্ৰামত জইন কৰিবলৈ কৈছে এণ্ড দেন তাৰপৰা তেখেতলৈ আপুনি পাই কইন কেনেকৈ চেণ্ড কৰিব আৰু তেখেতে আপোনাক পইচা কেনেকৈ চেণ্ড কৰিব এই কথাবিলাক খুব চলি থকা দেখা গৈছে এইবিলাকত আপুনি ভুলতো জইন নকৰিবগৈ কাৰণ এইবিলাকত গৈ আপুনি আপোনাৰ কইনৰ উচিত মূল্য নাপাবগৈ উচিত মূল্যটো বাদে কথা আপোনাৰ কইনৰ একো মূল্যই নাপাবগৈ পাৰে কাৰণ কোনে জানে আপোনাক আপুনি কইন চেণ্ড কৰাৰ পিছত সেইজনে আপোনাক পইচা দিব নিদিব কাৰণ যাক আপুনি চেল কৰিব তেখেততো কোনো এক্সেঞ্জ নহয় এক্সেঞ্জত হ'লে আপুনি ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত আপুনি কাক ৰিপৰ্ট কৰিব আৰু আপুনি ৰিপৰ্ট কৰিলেও কোনে মানি ল'ব আপোনাৰ কথা চ' আমি ইমান দিন ৱেইট কৰিব পাৰিলোঁ যেতিয়া আৰু অকণমান ৱেইট কৰি ৰিয়েল ট্ৰাষ্টেড এপ আহিবলৈ দিয়া নাই বা এক্সেঞ্জত লিষ্টিং হোৱালৈ অপেক্ষা কৰাই বুদ্ধিমানৰ কাম হ'ব বন্ধুসকল ইয়াত আৰু সময় নষ্ট নকৰি আমি মেইন খবৰটোলৈ যাওঁ বলক এতিয়া পাইনেটৱৰ্ক আৰু বাইনেন্সৰ মাজত ইণ্টিগ্ৰেট হ'বলৈ গৈ আছে oh, হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনা পাইছে বৰ্তমান বিশ্বৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ আৰু টপত থকা ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জ বাইনেন্সে পাইকইনৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু বাইনেন্সে যদি পাইনেটকৰ ফালৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পাই যায় অতি সোনকালে পাইকইন বাইনেন্সত লিষ্টিং হোৱাটো খাটাং হৈ পৰিছে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে বাইনেন্সে আল্টো ফাল্টো কইন কেতিয়াও লিষ্টেড নকৰে নিজৰ এক্সেঞ্জত গতিকে চাওকচোন বন্ধুসকল এইটো কিমান ডাঙৰ নিউজ কিন্তু এই নিউজটোৰ আভাস এটা মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত দি ৰাখিছিলোঁ হ'লে যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ৰেগুলাৰ চাই আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ ফাইদা পূৰা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাইনিং স্পীডবিলাক বঢ়াই গৈ আছে একদম সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে এপটো শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ ইনভিটেশ্যন ক'ডটো যিমান পাৰিছে শ্বেয়াৰ কৰিছে এই কথাটো মই আগৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে বাইনেন্সে পাই নেটৱৰ্কৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে বাইনেন্সৰ নিউ ইউজাৰৰ সংখ্যা সদায় বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে আৰু ইউজাৰৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বাইনেন্স এপৰ ইউজাৰ ফিফটি মিলিয়নতকৈ অধিক আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ ইউজাৰৰ সংখ্যাও ফিফটি মিলিয়নতকৈ অধিক চ' পাই নেটৱৰ্কৰ লগত তেওঁলোকে যদি ইণ্টিগ্ৰেট কৰে আৰু পাইকইন যদি তাত লিষ্টিং কৰি দিয়ে তেন্তে পাই নেটৱৰ্কৰ যিসকল ইউজাৰ সেইসকলে নিশ্চয়কৈ বাইনেন্স এপটো ইউজ কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে পাইকইনটো চেল কৰিবলৈ বাইনেন্স এপটো ইউজ কৰিবই কৰিব আৰু এইদৰে চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ ইউজাৰৰ সংখ্যা ফিফটি মিলিয়নৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট হাণ্ড্ৰেড মিলিয়ন ক্ৰছ কৰিব চ' তেওঁলোকে লিষ্টেড নকৰা কোনো প্ৰশ্নই নুঠে ইয়াত আৰু বন্ধুসকল এই নিউজ ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে গোটেইটো পঢ়ি ল'ব মোৰ ইয়াত পঢ়ি থাকিবলৈ আৰু এতিয়া টাইম নহয়গৈ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকিব আৰু যদিহে বন্ধুসকল আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি লওক কাৰণ কিয়নো ইয়াত আপোনালোকে যি পাব সকলো সঁচা তথ্য পাব আৰু সকলোতকৈ আগত পাব তেন্তে বন্ধুসকল আহিবলগীয়া সময়ত এই চেনেলটোত ইয়াতকৈ ভাল ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম